にちは SLE ナースのノッキーですよろしくお願いします少し動画配信がおざなりになっておりましたケアビューティストの勉強をしたりですとかあとはプログラミングの勉強をしたりして結構忙しい日を過ごしておりましたこういったネイルとかも自分でしています勉強しています本日は私の SLE についてお話をしていこうと思います SNS だったり YouTube をはじめ質問をいただく機会が増えました。本当にありがとうございます。今後も不安な思いだったりどうしたらいいのという疑問に私なりの回答で恐縮ですがどんどん行っていきたいと思いますもちろん SLE の方以外の質問もお待ちしております質問に関しては LINE アットを設定しましたので LINE アットの活用法についての説明動画も作りました 概要欄に貼ってますので、そちらも参照いただき、活用いただけると幸いです。話を戻します。SLA の方によく聞かれる内容が次の通りです。いつ発症しましたか今はどんな状態ですかどんな症状が辛いですかステロイドはどれぐらい飲んでますか病気があっても看護師ができますかなどなどの質問をいただきました。 SLE は全身に症状が出現する可能性のある難病です。一人一人症状が違うのも特徴です。SLE 全身性リテマトーデスについては以前動画を作ってるので、ぜひそちらをご参照いただければと思います。今回は私の SLE について紹介動画を撮っていこうと思います。事故の SLE のプロフィールとしても使っていこうと思いますし、少しでもご参考になればなと思います。 結構ですね、長い内容になるかもしれないので、ぜひ高速のボタンを押していただいて見ていただくことをお勧めします。そんな私は SLE 歴が20年、看護師歴が10年、現在ケアビューティストを目指して介護美容研究所に通っています。SLE であっても何でもできるをモットーに活動、生きるフリーランスナースです。本日の目次はこちらです。 いつ SLE を発症したのか、今はどんな状態か、どんな症状が辛いか、ステロイドはこれくらい飲んでます。病気があっても看護師はできるのプチッと美容の順番でお話ししていきます。1、いつ SLE を発症したかのお話をしていきます。体験談を交えながら話していきます。 私は小学校6年生の時に SLE の症状の一つである自己免疫性溶血性貧血というものを発症しました。はじめは SLE の診断ではなく、この病気単体と先生は考慮して治療を始めていきました。この自己免疫性溶血性貧血で入院する前の初期症状はどんながあったかっていうと体がだるい運動するのが辛い走るのがしんどい 疲れやすい、食欲がなくなるなど、小学校6年生の時のことなので、かなり前の記憶ですが、こんな感じの症状が出ていました。では、入院する直前に起きた症状は何かというと、立っていられなくなる。もうこれが本当に生活するのも難しいレベルな状態まで陥ってました。そして自己免疫性溶血性貧血の症状の一つで横断っていうのがあって 顔が黄色くなったりとか、ま皮膚がオレンジ、黄色っぽくなるんですけど、それが全身に出ていました。周りの友達からは、顔が黄色いでというふうによく言われていました。小6なので、小児科の病棟で入院して、いろいろ検査をして約3ヶ月ほど入院をしました。なぜ入院が必要だったかというと、大量のステロイド治療が必要だったからです。当時はですね、 輸血をするか、それともステロイド治療を行うかという選択を迫られたと親は言ってます。ステロイド治療を選択して、当時はですね、私の投与量の最大の50ミリほど内服をしておりました。その時、顕著に出ていたステロイドの副作用は、ムーンフェイス、腹痛がありました。もうめちゃくちゃ顔がまん丸になって、誰から見てもちょっとふっくらしたというか、そういう風な 顔になってたんですが、その時にですね、病室のおばあさんに、お月さんみたいだねと言われまして、で、幼いながらですね、非常にそれがショックだったんですね。自分で勝手に食事制限を始めて、拒食症になってしまいました。拒食症は3年ほど続きました。すごく苦しかったです。ステロイドを飲んでるので、 本来ならば食欲増進なんですけど言葉一言でもう自分は太ってるっていう認識が幼い心にグッと入り込んでしまってもう食事制限を自分で勝手にしてもうご飯を食べないっていうふうなことをしてしまって拒食症になってしまいました。 拒食症のきっかけとかって誰かの一言だったりするのでよくテレビなどで見かけますが本当にあんな感じです極限まで追い込まれて正直ねその時結構ふっくらしてた体型だったのでますます薬を飲んでそれが顕著に現れて気にしてたんですね自分自身がそれを他人に言われてしまってもう逃げられなく 心がなってしまいましたそして自分を責めていじめるという方法しかなくなってしまったんだと思います一時期ですね身長160センチ結構小学校の時から大きかったんですけどそして体重が30キロ台まで落ちましたステロイドの関係もあるんですけど私はですね20歳まで自然の所長がありませんでしたずっと薬を飲んで 起こさせるっていう風な感じでその多量のステロイドもホルモンに関係はするんですけどそういった拒食症もおそらく月経に関して影響が少なからずあったと思いますいつかそのこともお話ししたいと思いますので本日は内容は割愛します このお話で何が言いたいかというと、そのおばあさんをはじめですね、相手が傷つくかもしれない、ナイーブな発言は、ぜひ気をつけてほしいと本気で思います。思っていても、口に出していいものなのか悪いものなのか、よく考えてから言葉は発した方がいいです。私はそのおばあさんの発言は一生忘れないだろうし、気色症になった記憶も、その時の自分もですね、忘れられません。 なので、そういった人はですね、反面教師にして生きていこうと思っています。話を戻します。多量のステロイドを内服すると、免疫力が下がって、普通の人がかかっても平気な風邪でも肺炎をですね、起こしたりとか、重症化してしまう可能性があります。最悪、死に至る可能性もあるほどです。なので、予想以上に免疫力が落ちてしまいます。多量のステロイド服用時は いつ何があってもいいようにという意味で入院という措置が取られています。そしてその他副作用も強く出ます。 ステロイドの副作用についても動画作ってるので概要欄貼っています。よろしかったらご覧ください。それに私の場合は自己免疫性溶血性貧血の症状がなかなか収まらなかったため長期の入院が必要でした。本当は小学校を卒業しても入院が必要な感じだったんですけど、どうしても退院したいし家に帰りたいという 強い希望があって主治医の先生がしぶしぶ許可してくださって3日に1回通院するというそして採血も頻繁に行うという約束で退院が叶いました中学校に入学しても通院がつきものでしたので普通の学生生活がなかなか遅れずかなり大変な中学生活でした辛い経験が多かったと記憶しています 部活はですね、最初は運動部に入ってたんですけど、自分の心と体のコントロールができず退部してしまって、家庭科部に所属していました。なので結構物作ったりするのは得意です。中学生活は通院の頻度が高かったので、なんとか入院には至りませんでしたが、高校1年生の時にですね、ついに再燃してしまい、入院の運びとなりました。 高校1年生の時に何をしたかっていうと、その運動部に入ったんですね。ソフトテニス部に入って、それで運動をしてたんですけど、まあそれだけじゃなくていろいろ自分のプライベートの問題だったりとか、本当は私歌手を目指していたので、そのボーカルスクールに行ったりとかして、よく言えば二足のわらじみたいな感じで部活とそのボーカルレッスンに行ったりとかっていうのをしてて、そしてそこにストレスが加わって、 再燃してしまったっていう感じで入院の運びになりましたその時もまたステロイド多量内服が開始したので3ヶ月弱の入院をしたと思います高校生の時も主な診断名はまだ自己免疫性溶血性貧血のままでそこに加えて抗臨脂質症候群という合併症もありました小さい子ばかりが受診する小児科の外来に18歳 の高校生がずっと通っておりました好きだった先生が移動するタイミングで思春期ながらですねそんなちっちゃい子がいっぱいいるところに大きい18歳の自分が行くのがとても嫌だったので先生にお願いして今お世話になっている主治医の先生に見てもらうようになりました 今の主治医の先生に変わったタイミングでですね主な病気は自己免疫性溶血性貧血ではなく抗リン脂質症候群も合わせて SLE という病気の中で発症している可能性が高いよということを説明されて今は SLE という確定がついております私の SLE の発症の流れはこんな感じです2今はどんな状態か 今はですね、仕事や私生活を自分のペースで行えるような感じで過ごせています。いわば寛解の状態なんですけど、ただ血液の溶血は実際のところ止まっていません。薬で抑えられているだけなので、いつまたですね、自己免疫性、溶血性貧血が発症するかというのが正直わかりません。なので、 本当は怖い気持ちでは毎日過ごしています。なので、極力自身を痛めないように工夫していく生活を模索しながら生きております。そして、SLE の症状や長年内服しているステロイドの副作用で普段の生活に支障をきたしている症状がいくつかあるので紹介します。倦怠感と疲労感、ストレスに弱い、頭痛、肌荒れ、皮膚過敏、紫外線を浴びると SLE の症状が悪化する、むくみ、PMS の悪化、風邪をひきやすいなど、外見で非常に苦労しているのが、これはステロイドの副作用とむくみが関係しているんですけど、中心性肥満ですね。こことかお腹とかに脂肪だったりむくみがあるので、手足は細いんですけど、実際裸になるとですね、結構 お肉がついてて、それが非常に悩みです。これはですね、めちゃくちゃ厄介で、なんとかならんものかといつも思うんですけど、今ですね、いろいろ模索して何かいい方法はないかっていうのを試している最中なので、もしいいのがあればですね、今後シェアしていきたいなと思っています。3、ステロイドはこれぐらい飲んでいます。現在ステロイドは 4mm から 5mm を自己の体調に合わせて内服しています。 本当はステロイドなしを目指しているんですけどもなかなか体とタイミングが合わなくて小学校6年生からずっと内服し続けています飲まないとですねやっぱりしんどくなってしまいますそしてこれはですね皆さんにお伝えしたいことなんですけれどもステロイドは絶対自己判断でやめないでください多量に飲んでいる方ほど特にですステロイドをですねいきなりやめてしまうとステロイド 離脱症候群といって最悪命に関わることがありますので副作用などが辛いとは思いますがまずは病気と今の症状と向き合うようにしていただいてそして自分の症状を安定させていけばその分薬もどんどん減っていくと思いますのでまずは薬を自己判断は絶対ダメです 薬を減らすことを第一に考えるのではなくて自分の症状を落ち着かせることを普段の生活でどうしたらいいかっていうのを模索してると徐々に症状はまあ個人差ありますが安定してくると思います2回も入院している私が言うと少し説得力が あるかなと思ってお話ししています。入院時はステロイド量が急激に増えますが、今は4ミリから5ミリで収まっています。必ず主治医の指示に従って、ステロイドの量は自己判断で減らさない。これは絶対守ってください。もし、ステロイド離脱症候群のお話を聞きたいなと思った方は、ステロイドの副作用の動画をぜひ参照ください。4、病気があっても看護師はできるのかについて これはですね、個人の見解、体験談をもとにお話をします。結論、大丈夫だと思います。あんまりですね、あの、極度に心配しないで大丈夫かなと私は思っています。ただし、症状の程度だったり、主治医の先生の意見は無視はしない方がいいと思います。そこさえですね、守っていれば、きっと 自分自身が病気を抱えているっていうことは相手の気持ちがわかる本当にめちゃくちゃいい看護師さんになれると思うのでどうか自分は無理なんだと思わずに頑張ってほしいなと思います。ちなみに私の知っている SLE ナースさんたちはですね、みんなめちゃくちゃ優しいです。何より自分の経験を生かされているので、誰かの役に立ちたい と思っている方が多いですね。看護師さんに限らず私の知る SLE の仲間はですね、そういった思考の方が非常に多いです。なので、まあ、看護師もそうですし、その他の仕事もそうですし、あまり否定的に考えずに看護師になりたい、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 急性期慢性期の呼吸器泌尿器の外科内科を1年しましたそしてその後4年半ですね4年半救急病棟っていうオールマイティの患者さんが来られる病棟で外科も内科ももう全部混ぜ混ぜのそして夜勤もめちゃくちゃ多かったところで勤務してたんですけど特に症状悪化せずに現在に至っておりますそしてその後は いろいろクリニック回ったりとか美容をしたりとかしてでいろいろ経て自分でやっていきたいなと思ったので現在はフリーランスの道を歩んでおりますそこで一つ言えることはなるべくですね夜勤が少ないところの方がいいかなと思います夜寝ないと体に起こる っていうことに関しても動画作ってるのでよかったら見てみてください。なんですけど、もしですね、自分が ICU とか ER とか超急性期に興味があるのであれば、そちらもですね、主治医の先生に相談して、職場志願してもいいのかなと思います。夢はですね、ぜひ諦めないでほしいなと思います。正直私はそういった病棟だったりとか、大きい病院で勤務する時の、まあ、看護の世界では 急性期とか外科が好きでした。難しい治療だったりとか検査をですね自分なりに勉強してそれに自分が携わって患者様の看護をしていくっていうことはとってもやりがいがありましたもしですね職場でそういったことをあの病気のことを言ってきたりとか邪魔してくる意地悪な人がいたらですねいつでも相談してくださいそんな性格の特徴の人の まとめをした動画をして成敗したいと思いますので、よろしくお願いします。その他 SLE ナースの方が工夫されているのはやっぱり体を無理をしないっていうことと職場に言ってしまうですね自分の症状はこんなのが出るからあんまり過重な労働ができないかもしれませんっていうことは相談しているという方がいらっしゃいました是非参考にしてみてください このチャンネルでは持病 SLE の話や生きるをテーマにしたこと、美容、健康、看護医療のお話をしています。質問や感想をどしどし募集しています。よろしくお願いいたします。内容がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。SNS、Instagram、Twitter にて SLE の情報やプチブログを配信しております。私の考えだったり、 SLE のことを知っていただく場所にしております。いいなと思ったらぜひフォローやコメントをお願いいたします。では本日のプチッと美容はすっぴんを維持するためにやっているシワを作らないコツというか私が意識していることを少しお伝えしたいと思います SLE もあるので注入の美容はしたことがないのでボトックスヒアルロン酸は一切打ったことがありませんなんですがこことかあと目尻 とかほうれい線をなるべく線つかないようにこう鏡を見て自分の表情を確認します怒った時どんな顔してるのかとか嬉しい時とかその喜怒哀楽を鏡で見てその時にグッてシワがもし行ってたらそのシワがいかないような感情を出す練習をするんですね。でちょっとナルシストかもしれないですけどその都度 こう鏡を見てあここ線いってるなと思ったらこうちょっと話してみたりとか笑う時もこういいってせずにこう笑うだけでも相手に笑ってるよっていうのが伝わってここにもシワがいかずでいけるのでそういった訓練を自分でしてなるべくシワがいかないように意識しています。これもですね訓練してしまうと あんまりシワいかなくなるので、あと、あの、額とかももう絶対動かさない。眉毛を動かさない。目を開くときはもう目を、目を開けるように意識する。もう本当にね、ボディーランゲージとか、声とかで相手に驚きとか、喜びとか、悲しみって伝わると思うので、それを行えるように練習していってます。よかったらぜひやってみてください。はい、本日もこちらで以上です。ありがとうございました。失礼します。